ассалаумағалейкум деп амандаспаған амандаспаған еш уақытта ассалям деген сәлем сөзі арабтың тыныштық сөзі біздің тәңірлік дүниетанымда мұсылман деген сатқын деген адам осы нәрседе құран тыйым салады тәңіршілерді дін деп қабылдайсыз ба кез келген дінде өзінің пайғамбары бар пайғамбар десе келіп кеткені болып есептеледі өзінің ойы ғана ешқандай кітабы жоқ тәңір дегеніміз ол діннің аты қанша уақытта жерлеу керек қайтқан адам сіздерде жаназа қалай оқылады адамның әруағы сыртқа шықпайды екеуіңіз менің жаназам шығатын жоқсыз <laughs> әруақ санасы деп айта аласың ба сен жасай алады мен жасай аламын арақ ішесіз бе менің денемде спирт бар нью олд қазақта яғни ескі қазақ пен жаңа қазақтың арасындағы көзқарастардың қақтығысы бір нүктеде түйіседі бүгінгі тақырып тәңіршілдік және ислам діні кеттік қымбатты достар бізде қазір атақты тәңірші тоқтар абыз мырза келе жатыр қарсы алайық тоқтар аға ассалаумағалейкум армысыз қалыңыз қалай ассалаумағалейкум түсінбеймін <laughs> жазбасында ма неге аға себебі мен жаңағы Армысын деп сұраймын кез келген адам. кез келген азаматтан армысыз онда қалыңыз қалай армысыздар қымбатты көрермен ендеше ә, э, тоқтар абыз ағамыз бүгін бізде қонақта аға э, осы тәңіршілдік жолда жүргеніңізге қанша жыл болды қырық жылдай болды қырық жылдай болды ол қырық жылдың алдында сіз қай дінде болдыңыз дінде болмайды ғой ол уақытта саясат болды совет үкіметі болды бірақ жасырмайтын айтып әкеміз сондай болды сондай тәрбиемен өстік тәңіршімін деп айтқаныма примерно осындай қырық жылдай болды ол тәңір ілімі тәңір діні қазақтың дүниетанымының бір бөлшегі ғана тәңіршіден гөрі мен жүйешілмін деген жақсы көремін жүйелеп сөйлегенді даналардың ортасында тұрып даналықты айтқанды жақсы көремін әлемнің бірде бір дінін бірде бір сенімін бірде бір религиясын жамандамаймын ұлы ма ұлының жанында тұрып ұлылықты айтқанды жақсы көреді тәңіршім кеттік ендеше іске кірісейік студияларың жақсы екен а бұл өте жақсы маған ұнайды неге неге бұл атмосфера сізге ұнап отыр себебі мен бір мамандығым суретші суретші суретші және қандай мамандықтарыңыз бар мен қазақтың азаматымын сурет салып көрдік суретші болайық мына тұрған лу пикассосынан кемшілігім бар ма анықтайын деп сөйлесіп алдық ой менде шыдам деген ақыны бар екен еврейдің неге мен ақындық өнер менің бойымда жоқ мен қазақпын ғой қазақтың кез келгені бір ауыз өлең шығара алады ғой өлең шығардым атақты повестерін оқыдым романдарын оқыдым да сарыкөйлек сағынышым менің бұлбұл өмір тағысын тағы кел тағысын тағы романдар повестер жазып көрдім бірақ халыққа айтқан жоқ өзім үшін өзім сынайын деп біреулер айтты біз композитормыз мен керу домбыраны алдық та білмейтін домбыраны бір күнде үйрендім да ән шығара бастадым мұқағалидың сөздеріне неге десең мұқағалиді көрдім көзіммен бір мың тоғыз жүз алпыс алтыншы жылдары жетпісінші жылдары оқып жүрген кезде мұқағалимен осылай отыратын бірақ ақымақ қалай болды жанымда ол адам отырғанын білген жоқ тоқтар абыз ақын тоқтар абыз жазушы тоқтар абыз суретші тоқтар абыз композитор тағысын тағы тағысын тағы тағы қазақ ұмытылған дүниелердің бәрін ғылымға сәйкестендіріп отырып жаздым неге біздің қастағы таңбалар мына рентгенмен түсірген заманы өзгерген заманда компьютермен түсірген заттармен айнымайды мінекей тастағы таңба суретшімін ғой иә yeah. аталық ұрық тас қасыры менің даламда ғана бар еді имамдармен жиі кездесіп пікірталастырып тұрасыз ба жоқ жоқ ешқашан имаммен кездескен емеспін имаммен бетпе бет кездескен адам емеспін дәл қазір ә, қазақтар деп аталатын жобаның аясында біз сізді ә, бақытжан деген имам келет қонаққа кездесіп ол кісілер нені түсінбей жүр тәңірлікте ә, сіз ә, исламды жамандамайтыныңызды дәл қазір осы қағидаттармен ә, бетпе бет отырып талқыласақ деген ойымыз бар ендеше мен қазір бақытжан ағаны алайын ислам дінінің дамуына үлесін қосып жүрген бақытжан имам ағамыз бүгін бізде қонақта қарсы алайық бақытжан аға ассалаумағалейкум қош келдіңіз бақытжан аға бір екі сұрақ ә, жалпы имам болып жүргеніңізге қанша жыл болды имамдық қызметті жасап жүргеніме он жылдан асты тәңіршілер туралы хабарыңыз бар ма бар оларды қалай түсінесіз оларды өз сеніммен жүрген адамдар деп қабылдаймын исламды жамандайтындар деп қабылдамайсыз жоқ бізде исламда ол нәрседен тыйған исламда ә, біреудің діні туралы қатты сөз айтпаңдар ауыр сөз айтпаңдар дейді әрқандай дінді әрі қарай сенімді құрмет, сенімге құрметпен қараңдар деп тыйған сондықтан ол әркім өзінің сөзі үшін өзінің ісі үшін өзі жауапты тоқтар абызды танисыз ба э, әлеуметтік желі арқылы танимын бетпе бет танысайық ә. кеттік қош келдіңіздер ағалар ә, бірінші кезекте мен э, жаңа тоқтар ағаны қарсы алған кезде ә, бұл кісіге ассалаумағалейкум деп амандасып едім бұл кісі ассалаумағалейкум дегеніңді түсінбеймін арма деп амандассаң жөн болады деді армысың деп амандассаң сұрақ жөн болады дегенді айтты да ә, неге аға ассалаумағалейкум деген ә, сөз бізге жат па жат өте жат біздің даламызға келген дүниетанымдық түсінік араби құрани мен далама келген кезге дейін қазақ армысың деп амандасқан неге десең кез келген азаматқа ұлтымның әберін ұлтымның ұлылығын сақтаймын деген азатқа азаматқа қазақ кез келген уақытта арың дұрыс па деп сұрақ қойған ассалаумағалейкум деп амандаспаған амандаспаған еш уақытта біздің даламызға келгеннен кейін ассалаумағалейкум деп амандасқан бірақ өсімге дейін ассалаумағалейкум деген сөздің мағынасын имамдар әлі жөн түсіндіріп көрген жоқ нұр жаусын деп айтады ал арабтарда нұр деген сөз бар бұл сөздің ішінде нұр деген сөз жоқ бұрын армысың деген кезде арлымын деп сұраған кезде армысың дегеннің алдында бұрын қазақ көкейінен басып тұрып сұраған армысың деп мына жерде көкейді басып тұрып сұраған содан кейін амандасқан кезде қолды алысқаннан кейін бас бармағы ұстаған неге десең бізде қызыр деген бар қызыр деген сөзді артқа қарай айтатын болсаң рызық араластыратын ұлы кәдімгі ә, бабамыз болған енді сенесің сенесің сенбесең қоясың сол қызыр бабаның бас бармағында сүйек болмайды жақсы ассалаумағалейкум деген сөз қазақта болмаған дейді дінмен бірге келді дейді бұған қалай енді ә, ислам әлемі ә, негізі ислам діні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи дүниеге келуімен қырық жасқа толған кезінен басталды дейтін болсақ сол ислам діні қазақ даласына да жаңағы атлақ шайқасының кезіндегі алғашқы ә, мұсылмандармен бірігу басталған мүсілімдермен жеті жүз жеті жүз елу бірінші жылы атлақ шайқасы болды десек тараз өңірінде міне содан бастап ә, мұсылмандар мен ә, қазақтардың бірігуі одан кейін қараханиттердің дәуірінде мемлекеттік діндік дәрежеге көтерілді сол кезден бастап әссәләм деген сәлем сөзі арабтың тыныштық сөзінен бейбітшілік мағынасын береді арабтың сөзінде ассаламу алейкум саған алланың тыныштығы болсын деген сөз алланың нұры жаусын деген жерде иә. мағына жоқ саған алланың тыныштығы болсын алланың бейбітшілігі болсын яғни біреуге алладан тыныштық сұрау шынымен де құрани сөзбен айтсам біз мүминбіз мүсілімбіз деп айтылу керек иә солай ғой мүмин деп айтылу керек біздің даламызға келген кезде мұсылманбыз деп біздің тәңірлік дүниетанымда мұсылман деген сатқын деген адам жүр мұсылман деген сатқын сатқын деген сөз оның сөздің себебі бар бізде мұсылман дейді мұсылман дейді мұсылман деген үш тәңірлік дүниетанымда түсінік бар қағидат прямо заңға айналған қағидат мына қазақтың сөздік құрылымын зерттеген кезде сөзді орап айту қадап айту безеп айту деген амал бар Аха. оны ғылымда полиндром дейді орап айтуды ал сөздің ішіне енуді герменевтика дейді ол философиялық термин филологтарды пайдалану керек оны философтарды пайдалану керек діндар адамдарды пайдалану керек сол уақытта мұсылман деген сөзді артқа оқысаң намылы сұм деген сөз шығады мен мысалы таза исламистер мен мұсылманмын деп тұрғанда мен айтамын дұрыс егер ол маған таза ислами сөзбен мен мүминмін мүсілмін деп тұрса қуанар едім мұсылман деген сөзді айтпай яғни мұсылман деген сөзді айтуға болмайды иә бұл кісілерге айтуға болмай құран сізде мен мүсілмін деп таза сөйлеу керек мұсылман деп айтуға болмайды енді енді бір бірімізге кезек беріп отырайық иә енді мұсылман деп айтуға болмайды деп ағамыз айтып жатыр ол ағамыздың өзінің қабылдауы өзінің қағидасы өзінің ережесі ол нәрсені айтудан тыйыламын деген болса ол өзінің еркіндегі нәрсе мұсылман енді бұл кісінің мен әлеуметтік желідегі нелерінде тыңдаймын мұсылман сөзін намлы сұм деп яғни екіге бөледі біз мұсылманбыз дейді да мұсылман мұсылман деген кезде бөлмейді мұсылман дегенді бөлеміз иә мұсылман намысым намысым мен айтып жатырмын ғой естідім оқыдым иә намысым дейміз да намы намы сым деп бөліп жатқан жоқпыз неге көрдіңіз ба бөліп бер десең бөліп бер енді ал мұсылман дейді де намлы намлы сөзінің өзі қазақтың сөзі емес қой неге қазақтың сөзі кімді татардың сөзі қазақтың сөздері былай вообще жалпы енді мен айтып жоқ енді түсініктемеңізге жаңағы неге түсініктеме беріп кетейін ол сөзіңізді сіздің әлеуметтік желіде бұл айтқандарыңыздың бәрі естіліп ол былайынша айтқанда дұрыс ойлайсыздар ма дұрыс емес пе құранға айтқан дұрыс па дұрыс емес пе соны айтшы маған құранның жоқ мен айттым ғой сізге жаңа келгенде де айттым біреудің сеніміне сенің мынауың дұрыс емес деп айту енді дұрыс емес деп отырғаным жоқ қайт деп отыр енді осы нәрседе құран тыйым салады еще бізде мұсылман деген сөз бар мойныңа мініп алғандар масыл болып қазақтың дүниетанымын сатып енжарлыққа кеткен адамдарды өзі мұсылмандар түсінікті тоқтар аға сіздің әңгімеңіз айқын анықталды айтылды енді бақытжан ағаны тыңдайықшы бақытжан аға енді мұсылман сөзі мүслимин мүслим деген сөз болса мүслимин деген сөз болса сол мүслим деген ол бойсынған деген мағынаны береді мүслимин деген көпше түрде өте дұрыс мүслимин деп айту керек иә мүслимин мұсылман деп айтпау керек жоқ тоқтаңыз енді мен айтайын бұл енді біздің қазақы жаңағы қазақы бала орыс бола алмайды деген сөз бар иә. тура сол сияқты қазақты түсініктегі нәрсені біз өзіміздің түсінігімізде айтылады барлық нәрсе яғни мүслимин дегеннен гөрі мұсылман деген қазақтың ертеден айтып келе жатыр мысалға ыбырай алтынсарин шәкәрім құдайберді мұсылмандық тұтқасы кітабын жазды менің айтып отырғаным былай өз терминіңді пайдалан өзге терминға тиіспе енді ол ол түсінікті жарайды ең бастысы енді тоқтар ағамыздың айтып отырғаны бойынша мұсылман деп айтпаса мүсілім деп айтса ол дұрыс дейді ағам да өзінің ә, дәлелдерін келтірді жақсы бұл енді бір аса бір дауды тұратын мәселе емес шығар иә. жақсы енді мынаған келейікші аға сіз ә, тәңіршілерді ә, дін деп қабылдайсыз ба тәңіршілдік бұл діннің аты делінеді болды діннің аты ғана жалпы ислам болу үшін иә, не болу керек дін болу үшін не болу керек кез келген діннің өзінің талаптары бар шарттары бар мысалы ислам дінінің талаптары иә, шарттары иә кез келген дінде өзінің пайғамбары бар ә, расулы бар нәби расулы пайғамбары ол енді сөзге иә сөзге таласудан сәл не алайық пайғамбары ол пайғамбар парсының термин ол иә парсының сөзі ол пайғамбар ол парсы деген сөз емес қазір мен оны туралы айтамын жақсы айтамыз қашанғы парсыға бере содан кейін ә, содан кейін ә, әрбір діннің түскен кітабы бар кітабы ережесі қағидаттары бекітілген заңдылығы яғни осы нәрсемен тоқтатылмаса әркім өзіміздің ойымызбен өзіміздің ойымызбен мынау нәрсе біздің қазақта бар екен осыны біз дін деп қабылдаймыз не болмаса мынау нәрсе бір орыста бар екен соны орыстар дін деп қабылдау керек не болмаса мынау нәрсе мынада бар екен осыны біз мынандай нәрсе деп қабылдауымыз керек деп әркім өзінің ойына келген нәрсемен тартатын болса абай атамыз айтады бас басына би болған өңкей қиқым мінекей бұзған жоқ па елдің сиқын дейді бұл кісілер елдің сиқын бұзып жүр ма ә, елдің сиқын бұзды деп мен бұл кісіге айтпаспын бірақ ә, жаңағыдай өзінің ойы ғана ешқандай кітабы жоқ нәрсені өз ойымен деп құрылған нәрсе осылай талқыланады түсінікті тәңіршілдік дін бе дін сенім наным иланым жаңа ағамыз айтты дін болу үшін пайғамбар болу керек кітап болу керек ережелері болу керек ол кез келген уақытта ол исламнан уже тыңдап біткен сөздер ғой бері қарай пайғамбар деген сөз қазақтың сөзі ол да исламда мұхаммадты немесе жаңағы баширды немесе абыдты олар кім дейді нәби дейді термині мен айтсын мұхаммад ол нәби десе мен пайғамбар десе келіп кеткені болып есептелінеді неге ол қазақтың сөзі ол қазақтың сөзі исламда мынандай құранда мынандай аят бар аятты өзі ә, түгелімен сүресін нөмірлеп айтып алсын дейді ә, э, мұхаммад мен сенің тіліңде бір кітапты уақи еттім дейді өзгелерді қорқыту үшін дейді яғни араб тілінде уақи еттім дейді бір қарп орнынан қозғалмасын дейді қозғалма дедім бе онда кез келген терминді де ауыстырушы болма түсіндіріп айту керек қазаққа оны айтса мен тынышпын егер оның ішінде қазақтың діни алып алып деген жоқ тәңір сенімі деген жоқ тәңір иланыма деген жоқ тәңірлік наным деген жоқ деп айта салу оп оңай сөз дәлелмен керек тәңір дегеніміз ол діннің аты сен діңгегіңде тұрмай діңгегіңді таппай тұрып ешқашан құдайды іздей алмайсың жақсы кітап бар ма кітап бар мына тұрған ұлы дала ұлы табиғат ол оның кітабы біз соны оқумен келе жатырмыз адамнан бастап микробқа дейін ережелері заңдылыққа толы елеуге тұратын бес ережесі бес парызы бар ә, тәңіршілердің осындай бір парыздары бар ма ой толып жатыр айтайық айтсын алдымен ана жаққа сұрақ қой бес парызын сәлауат деп айтып жоқ бұл кісі бес парызын біледі мен э, айтып отырмын ғой бізде парыз жетеді қазір санасақ э, таң атқанша жақсы бес парызды айтыңызшы мұсылман енді ағамның кәдімгі терминмен иә, айтсын ағамның өзінің айтсын ашуына тигізбей ақ қояйын ашуланып иә. отырған жоқпын ассауым бар иә о міне дұрыс молодец қазақша ораза десем қазір ораза деп айтпа деп тағы да не алар ассауым бар ассалят бар ассалят хадж бар қажылық деп айтсам тағы қазақша айтып қойдым дедім өзін жаңағы зекет бар содан кейін иман келтіру ең біріншісі бұл тұратын алладан басқа тәңір жоқ құдай жоқ мұхаммед оның елшісі деп айту бұл ә, осы нәрсе бұл исламның алғашқы негізі болып саналады өзің құранның сөзіңмен ля иллаха иллаллах дедің ба иллах ол жерде тәңір деген сөз жоқ тәңір болып тиісуші болмайды енді таза құран сөзбен айтсам мен кез келген иманға ризамын кез келген қазақтың бес парызың жоқ десе қазақ тауып жіберсе тәңірлік дүниетаным бес парызын алып алады егер илахтың орнына тәңір деген сөз пайдаланылса менің тәңірім тағы да ислам кетеді жоқ болып кетеді жақсы өзі жұта жұта берсе қазақта дүниетаным бола ма бұл кісі өзін қазір бірінші рет міне кімге рахмет дулаттың баласы бір парызын айтайын бір парызын ғана айтайын бұл кісілер жыл сайын мекке қаласына барады иә кәгба харам мәжиттің басына барады оны хадж дейді бізде мекеніне барады меккеге емес мекеніне туған жеріне туған жеріне сол жерде жатқан ата бабаларының басына барып зиярат жасайды мхм парыз емес па не біз ұмыттық ауыл жайына қалды тәңіршілердің жайына қалды енді оның бәрін санай берсем қазір көбейе береді бірақ мен мекеніме ата бабамның басына жаңағы зиярат жасатқызып мінәжат жасатқызып жатсам сені харам деп айтпасын болды жоқ ислам діні ата бабасының басына барып құран оқығанға қарсы емес қой тыймайды қарсы емессің тыймайды аға тәңіршілдік дін деп айттыңыз дін болса тек қана бір парызын айттыңыз қазақтың тәңірлік дүниетанымында жаназа шығарылады қанша уақытта жерлеу керек қайтқан адамды сәлият пен сәлияттың ортасында намаз бен айтқанда намаз бен намаздың ортасында түсінікті бұл ол кейде кейде жаңағы кешке таман кешке дейін жерлейді ол уақытта жаңағы оқылмай қалған сәлиатын бұл кісілер оқу керек мойында қарыз парыз болып үшін жақсы екінші парыз басқа жоқтау мхм қидым айту мхм қидым айтылмаса адамның әруағы сыртқа шықпайды жақындар жоқтау айту керек жоқтау айту керек міндетті түрде міндетті түрде қидым айту керек енді менде бір сұрақ сосын кейін парыздар жаңағы өтілетін парыздар үшін жетісін қырқын жүзін асын одан кейін үш жыл шек қою керек шек бұдан кейін сені сағынбаймын деп міне осы үш жылдан кейін үш жыл жаңағы құдай малыңды бересің одан кейін ол адам туралы ойламайсың шариғатымызда еш уақытта тыймайды жаңағы нені харам э, мекеніне барып яғни қайтыс болған адамның басына барып құран оқудан еш уақытта тыймайды құранның әрбір әріпінде пайғамбарымыз айтады он сауаптан бар он сауаптан бар керек десеңіз э, бір екі э, қабірдің қасынан өтіп бара жатқан кезде екеуінің басына шыбықты бөліп қойып мына екеуі азапталып жатыр үлкен күнәлар үшін емес біреуі тіліне ие болмаған үшін аузына келгенді оттаған үшін екіншісі дәретіне ұқыпты болмаған үшін дейді азапталып жатыр дейді да жаңағы шыбық деседі осы шыбық өсіп шығып сол шыбықтың көлеңкесін біреу паналаса соның сауабы жемісінен біреу жесе соның сауабы бәлкім аналардың азабын жеңілдетер деген нәрсені айтады яғни осыған қарап ғалымдарымыз айтады құранда да әрбір сауабы әрбір әріпінде он сауаптан болған құранды өмірден өткен кісілерге бағыштау оларға сауабы жеткізіледі дейді ағамыз айтып жатыр бізде жаназа парыз дейді енді осыны сұрайын деп едім сіздерде жаназа қалай оқылады жаназа көкейден шығарылады адамның өміріне байланысты біздің қазақ дүниетанымында өмір деген бар тағдыр деген бар пешене деген бар жазмыш деген бар қозымыш деген бар тауқымет деген бар талайым деген бар түсінесіз ба білем адамның құлдырау сатысы исламда жоқ жаназа шығарылған кезде ақ иесі шығарады не айтады ақ иесі не айтады о тәңірлік құдайым менің ақиқат кітабымда толығымен жазылған о тәңірлік құдайым өмірден озған бәленбайдың алдынан жарылқа біз сенен жәннаттан орын сұрамаймыз бізде жәннат деген сөз жоқ Бізде ұлдыңнан қайта тууды сұраймыз ұрпағынан қайта тууды сұраймыз деп түсінесіз ба ұлағатты сөздер айтылған ол жерде тәңірлік құдайға мадақтау айтылады өмірден озған адамның тектілігіне мадақтау айтылады мақтау айтылады бүгінгі заманда біздің жоғалып кеткен жаназаларымыздың жоғалып кеткен жоқтауларымыздың бәрі өнер туындысындай болып ауыздан ауызға кеткен халықтан халыққа таралған мақтан ретінде айтып жүрген бәленбайдың шығарған мына аманның шығарған бәленбайдың жаңағы өмірден озған сәтінде шығарылған жаназасы ай жүрек тербетіліп табиғат шаттыққа бөленіп тұрды еркін өмірдің қайтып келетін жолы ашылды деп мақтанышқа тұтқан біздің халықтың біздің ұлтымыздың ақындығы сөзге шеберлігі сонда пайда болған жан қысылады. жан <laughs> екеуміз менің жаназам шығарып тастаған <laughs> мен жаназа шығарды деп айтып иә. отырмын жаназам шықпай ақ қойсын жерде өмірге қайтадан қайтып иә, келесің тағы да айтайын мынау өмірге қайтып келу деген ол білесіз ғой жаңа пұтқа үнділердің сенімінде бар құранда тағы да ескертілген не деді сенен рух туралы сұрайды дейді рух енді yeah, тоқтаңыз енді рух туралы сенен сұрайды аруақ туралы енді рух туралы сұраса оларға айт дейді оларға айт дейді ол туралы оларға аз ғана нәрсе берілген дейді яғни адамдар ол рух туралы ізденгенімен еш нәрсе дәлелденбейді ғылым дәлелдей алмайды ол нәрсені ғылымда рухтың бір нәрседен бір нәрсеге қайтып келу деген нәрсе ол дәлелденбеген және дәлелденбейді де дәлелдену мүмкін емес өйткені бұл ә, кез келген кез келген неге белгілі қағидат оны рухты біреуден біреуге қайтып келу мүмкін бір адам жеке өзі тұлға қайтыс болады қайтады иә, ол дүние бұл дүние болды болды біздің түсінігімізде әркім өзінің кінәсі үшін өзі жауап береді әруақ қалай пайда болады ақ деген бар мен өзім қазақ деген сөзді қапай клетку деп аудардым ақ деген клетка деп ақ деген клетка ақ жер бетінде бір ақ зат өзін өзі жасай алды. біз қазір отырмыз біздің денемізде миллиардтаған клетка жоқ болып кетті бірақ соның орнына ешқандай сексіз клетка орнына клетка жасап жатыр мінекей аталық ұрықты жасай алады уақ ата хауананы жасай алады ғылым тілінде икс игр хромосом жасай алады аналықтан шора жан-шара деген ақпараттар аталықтан ағарыс деғарыс деген ақпараттарды алып келіп жатырдың ішінде қосылады таңғаларлығыз ғылым дәлелдеді қазақтың дүниетанымын айтып отырмын Әйелік аналығы оңға айналады да жолдасына айналып қалады баланың әкенің аталық ұрығы балаға айналады сондықтан жер бетінде бір ақ мынандай термин бар туған әкең кім тапқан шешең кім бұрынғы заманда бала әкеде қалған әйел кете алмаған жақсы сонда енді бері қара сол алғашқы жаратылған ең тұңғыш жаратылған аталық пен аналық қосылғандағы клетканы біз аруақ дейміз священная клетка дейді дүниетанымымыз бойынша әруақ екі жерде жерленеді біреуі өзінің жасаған денесімен бірге жерге кетеді сыртта қалып бағып басына бар атаң басына бар дегені жыл сайын басына барып тұрады жүз рет өмірге келсең де екінші өзіңнің ендігіңде сондықтан қазақ ендікте қалған аталық аналықты көрінгеннің борбайына салмас үшін еркегіне елу үйден қызына қырық үйден тыйым салған ұлтпыз жақсы бұл қазақ дүниетанымы рухты дәлелдей алмайсың деген сөздің бәрі жалған әруақты дәлелдеуге болады оны ғылым қазір тапты тоқтар аға сонда ә, тәңірлік түсінік бойынша адам қайтыс болады адам қайтыс болғаннан кейін бір аруағы тәнімен бірге жерленеді екінші аруағы келесіге дене жеріне дене әруақ сыртта қалады келесі адамға қонады саналып бері қара егер сені жасай алатын мүмкіндігі болса санасы деп айта аласың ба миы жоқ көзі жоқ болса да жаңағы әруақ санасы деп айта аласың ба сен жасай алады мен жасай алады ол аруақтар клеткалар бүткіл әлемді жасап жатыр ағашыңды да амей болған жасады осы ә, ғаламды жасап жатқан әруақтар иә. ғой сонда иә жауапкершілікті жауапкершілікте ақ әруақты жасайды әруақ олар жасайды ислам дінінде құлшылық қылады намаз оқиды әрекеттері бар мысалы сәлиат оқиды иә ал сіздерде қалай сіздер ә, табынасыздар табынбайды бері қара жіктеп айтайын біздің тәңір дінінде сыйыну бар жүгіну бар табыну бар наным бар аха наным деп отырған хлеб нашу үшін дейді мына тұрған еңбек етіп жатқандардың бәрі құдайды іздеушілер еңбек арқылы адал еңбек арқылы сен де құдайды іздеушінің бес уақыт сәлауатқа жығылмасаң да сен қазір адамның адамгершілігін табайын адамның дүниетанымын орнына қояйын деп бар күшіңменен еңбек етіп отырсың наным арқылы да еңбегің арқылы да құдай іздеуге болмайды түсініп ба оның үстіне сыйыну арқылы да болады әруаққа сыйынады оған табынбайды сіздер аруаққа сыйынасыздар аруаққа сыйынамыз себебі ол мен жасады менің сыртыма шықты менің ішімде бар еще оны ешжерге құюға тиіс емеспін көрінгеннің қойнына жатуға тиіс емеспін ол менің ішімде мен жеті адам түгел менің ішімде көрінгенге алып барып салуға менің құдіретім жоқ біздің тәңіршілдер ешқашан оңтүстікке солтүстікке бармайды бізде қатып қалған заң туғызасың ба әйел ал тек қана бір әйел алға туғыз төрт қатын ал бес қатын ал деген жоқ бізде егер өмірден озса амалсыздан аласың екінші рет үйленесің үшінші рет үйленесің егер жоқ болып кететін болса ал шынымен де өзіңнің ұрпағыңды текті қылып өмір айналсын десең мына айналатын өмір айналсын десең табиғатқа қара бәрі солға айналады бір бірақ алу керек бір ақ бірақ алу керек екі риза алмайсың неге десең бір әйелменен бәрін бітіруің керек құнанбайда қателік кеткен ғой сонда иә кеткен қателік құнанбай қателеспейді деп қателескендіктен көз шығып иә. кеткен шығар ислам дінінде әруаққа сыйыну туралы не дейді ислам дінінде әруақты құрмет дейді құрметтейді құрметтейді харам харам дейді өтірік айтпасаңшы аруаққа сыйынуды харам деген нәрсені қай жерден бар екенін тауып берсеңіз ой интернет болып иә. тұр ол интернет ол ұстаз емес ұстаз емес енді ұстаз емессің оны көрдіңіз ба интернет интернетте біреу қазір бейне тоқтаңыз сіз мен сіз біреуін бөлген жоқпын неге бөлген жоқсың тыныш отырдым қазір мына сөзбен бөліп отырсың сен маған сұрақ қойды соған жауап беріп иә сұрақ қойсаң өтірік айтпай осыны айтып жатыр отырмын өтірік айтпай яғни әруаққа рухқа құрмет көрсету бар рухқа иә тірі тірі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисінде айтылғандай нені адамның тірі кезінде қандай құрметті болса өмірден өткеннен кейін де тура солай құрметті дейді құрмет көрсетіледі ә, жуындырады тазаланылады сыйынуға болмайды құрмет иә, көрсетуге құрмет көрсетіледі құрмет көрсету бір бөлек сыйыну бір бөлек ол нәрсе енді ә, жаңағы өзіміздің немізде айтатын болсақ құрметті ата бабаларымыз бар жаңа ағамыз да айтып кетті ғой жаңағы «Ә, еркек ұрғашы хромосомалар турасында құранда да ол айтылған иә әйелдер сендердің егіндіктерің егіндікке не ексеңдер соны аласыңдар деді қазіргі медицинаның дәлелдеп берген нәрсесі де осы шежіреден жоқ шежіреде жоқ нәрсені сіз мен шежіреде жоқ шежіре сөзінің өзі араб тілі кім араб сөзі ғой шежіре деген деген арабтың сөзі емес жаным тоқтаңыз қалай кім айтты саған адам алейхисаламды жаратқан кезде енді тоқта осы жерде мен саған сұрақ құранда құранда тоқтаңыз құранда айтайын иә адамды қалай айтады мына шежіреге мына шәжараға жақындама деді кім айтады адамды жаратқан кезде алла тағала жәннатта тұрып жатқан кезде мына шежіреге шажараға жақындама деді дұрыс па осыған түсініктеме берген жоқ жоқ оны маған қазір көрсет ана жерде бері қара бері қара сен біріншіден маған айтып ал оның жоқ бері қара енді не дейсіз бері қара құранда адамды қалай айтады адам дей ме инсан дей адамды инсан көпше түрі инсан инсан сол инсанның иә. көпше түрі болса неге оның есімі бар иә. софиола деген инсан оның неге сол инсанның сафиолла деген есімі бар адам ма не адам адам алейхисалам алейхисалам ол біздің сөз пайғамбар біздің сөз сіз өйтіп жаңа сіз сөздер айнымасаңызшы жаңа сіз айттыңыз алейхисалам ассаламу алейкум деп айтса адам деген біздің сөз деп отырмын адам деген біздің сөз деп отырмын абай құнанбай екі әйел алғаны дұрыс емес десем құнанбайдың адасқанын маған айтпа надандығын дейсіз абай тоқалдан туды дұрыс па енді не істейік енді оны сіз абайды өзіңіздің сеніміңізге тұратын нәрсе абайды надан деймін мен немене абайды тыға бересің енді абай абай қателескен ба мыңдаған қазақ қатын алған еш қатын алған сондықтан бүгін ит болып отырмыз иә неге сен сені түсінбей отырмын иә солардың кесірінен ба солардың кесірінен сонда біз енді былай ма сонда біз өзіміздің шежіренің өзіміздің сенімімізді ақтап алу үшін өткендерімізге жала жаба беру жала жабып отырған жоқпын енді олардың кесірінен деп тұрсыз ғой мен саған қазақша айтып отырмын иә қателескеннен осындай иә. дәрежеге жеттік деп сонда кінәлі солар ғой кінәлі бәрі айтып отырмын ғой барлық қазақ екі қатыннан алған өткендер неге сен бүткіл екі қатын алғанның ішінен тек қана абайды қайтара жоқ сіз абай екінші абай екінші сіз тоқтаңыз сіз онда келісейік сіз қазақтың алдындағы екі қатын алғаны бар бәрін түгел айттыңыз да бәрінің кесірінен біз осындаймыз отырмыз дедіңіз иә. ба осы сөзіңізде тұрыңыз да тұрам бітті енді айтыңыз енді дінді енді дінді насихатта жоқ енді дінді насихаттан айтпаңыз қазақтың дінін демеңіз өйткені сіз қазақтың бәрін ана жақтан адастырып жібердіңіз тәңірлік сенімде ораза деген жоқ бар неге жоқ мысалы біз Э, қазір ә, мысалы мұсылмандар рамазан айында ораза ұстап рамадан айында иә рамазан айында ә, э, бекітті иә ауыз ауызбекті қалай дейді ауыз бекітуді ал сіздерде қалай тәңірлік дінде қалай тәңірлік дінде былай жаным совет үкіметі мынандай жағдай тәңір дінде ораза деген сөз бар ауыз бекіту деген сөз бар ол қай уақытта бекітілген уақыты бар ма және қанша күнге сол бізде былай ә, егін орағы біткен кезде барлығы адам демалатын кезде өз, ә, кейде өзінің денсаулығына байланысты әркім ораза ұстай береді әр адам өзі бекітеді ғой иә аузын бекітеді әр адам өзі бекітеді біздің ораза ә, қазіргі мына заманның диетасына сәйкес келеді диетасына сәйкес келеді денсаулығын тазалау үшін жасалынады жұмақ тозақ деген тәңіршіл дінде бар ма бар жұмақ тозақ құрдым ә, барлығы біздің тәңірлік сөз тозақты бұл кісілер жаһаннам дейді жұмақты бұл кісілер жәннат дейді жоқ аты бөлек болғанымен заты бір ғой ә, жоқ бізде сіздердегі жұмақ деген қалай тозақ деген тозып қалған клетка ақ адамның ішкен жегенінен тозған клетка ұрпағыңа өзіңді өзің жаман қылып тастап кетуден пайда болатын жұмақ деген өте таза клетка жұмаққа кеткенде жаңағы әруақ аққа қайтқан кезде тап таза болып барады осы жаныңда жүреді көруге болады суретке түсіруге болады өмірде бар шарттар іздес суреттер тас қасырында салынып қойылған талдап айтайықшы иә. жұмақ пен тозақты түсіндік иә ары қарай тамұқ тамып бар болатын зат өмірден озар кезде жаның қиналып жатқан кезде жіберген қателігіңді әруақ мына денені шыңғыртып отырып білдіріп кетеді сол уақытта ақ өлім әнсәт өлім доңыз өлім ит өлім деген өлімнің бізде ережелері бар ақ өлім деген бар одан кейін әнсәт өлім деген бар адам ұйықтап кететін сосын доңыз өлім деген бар одан кейін ит өлім деген бар доңыз өлім кезінде адам денесі жарылып кетеді көздері шатынап ұясынан шығып кетеді исламда өлімнің, өлімнің қанша түрі бар исламда өлім хақ яғни адамның барының жанының шығу сәті бір жанның шыққаннан түрлі түрлі түрге бөлінбейді түрлі түрлі нәрсеге бөлінбейді өлім барлығынан бірдей нәрседе бөлінеді бірдей нәрседе шығады пайғамбарымыз саллаллаху хадисінде айтылғандай өлімді жақсы адамның бойынан алла тағала жаңағы періштелер жанын алған кезде әзірейіл періште жанын алған кезде майдан қыл суырғандай жеңіл алады дейді ал енді күнәһар адамның ажалы келген сәтте оның жаңағы неден теріден жүнді тыр, немен тырнап алған тарақпен алғандай ә, сондай жанын қинап жұлып, алғандай жанын қинап алады дейді болды осы екі түрі ғана бар түсінікті тоқтар аға мешітке барасыз ба жоқ жоқ мешітке бар мен мешіт ол біздің қазақтың дәңірлік дүниетанымы бұл кісілерде қарамажит бар жәми бар мысалы бар сол сөздерді бұл кісілер түсіндіріп айту керек мысалы деген не жәми деген не мысалы түріктер мешіт емес жәми дейді ішіне кіргендер жәмият дейді неге олай айтылады мен түсіндіріңдер деп айтып жүрмін мешіт деген біздің дүниетанымыз тәңір дінінде туған жерің мешітің туған мешітің туған жерің мешітің отаның деп есептелінеді тұрағың деп есептелінеді түсіндіңіз ба мекенің деп ұлы мына далаң сенің мешітің құдайдың салып берген мешіті мешітке сол мешіттің ішінде сол мешіттің ішінде сенің қара шаңырағың бар ол сенің ұлы шаңырағың сол шаңырақ сенің тәңіріңде мешітің мешітің демесең босағасына түкір шаңырағыңа түкір одан кейін ұлы мешіт сенің денең құдайдың өзі салған адам туғызу мүмкін ұлы мешіт сөз ба қандай адам салған мешітке бармайсыздар адам ол мешіт емес жәми ма мұсалла ма бармаймын оған түсінікті э, құрметтеймін барып жатыр ма мен сен барма деп айтпаймын мен ешқашан бірде бір исламистке айтып көрген жоқпын бірақ түсіндіріп айттым арақ ішесіз бе арақ ішесіз бе арақ па жынды су ма түсіндір мен арақ туралы жібердім жынды су ішесіз бе жоқ жынды су ішпейсіз жынды су ішпеймін бір ал арақты арақ деген мына айтып отырмын ақ дегенің клетка ар деген совесть совесть клетки ол мен ішсем де ішпемесем де менің денем жасап жатыр оны кез келген заттан жасап алады менің денемде спирт бар егер спирт болмаса менде шаттық болмайды қуаныш болмайды біздің арақ деген сөзді дұрыстап біздің ақымақтар аудара салды біреу алды дағыны аналардың водка деген сөзін искусственный қолдан жасалған дүниесін арақ деді де біздің сөзімізді өлтірді мына самолет дегенді ұшақ деп аудара салған сияқты ақ деген сөз ол клетка еш жерге қалай болса солай пайдалануға болмайды бізде сөзімізді аяқтағанда мына қазақ қапай клетку тозақ устаревшая клетка жұмақ сворачивайся клетка деген сөз сияқты жаңағы арақ совесть клетки деген бәрі клетканың ішінде орналасқан дүниелер біз де сөзімізді аяқтағанда көне заманда аллах ақбар деп жүрегімізді басқанбыз возьми клетку клетка есть деп жақсы біз аллаху акбар деген сөз айтпағанбыз біз аллах акбар деген менің даламнан өткен саудагерлердің бәрі естіген менің арманым былай қазақтың дүниетанымына тиіспей әркім өзінің дүниетанымын таза түсіндіріп өз терминімен мінекей осындай осындай десем мен құрметтеймін мен біздің тәңіршілердің менің қағидатым былай ислам діні ұлы мені жамандамасын менімен ұлы деп сөйлесін бұлардың түсінігі ұлы ұлының жанында тұрып ұлы болып сөйлегенге не жетсін ағамның арманы ағамның уәжі ағамның өкпесі сізге менде өкпе жоқ иә айтса екен деген уәж ғана уәж ғой иә уәж сізге түсінікті болды ғой бақытжан аға иә әр нәрсені өзінің орнымен айтса иә, иә атымен айтса жөнімен айтса менің қазақы дүние танымыма тиіспесе мен ислам дінін және басқа да діндерді құрметтей аламын бізді тыңдап отырған адам тәңіршілерменен осы далаға келіп қазір төрімізде отырған исламменен екеуміз еркін сөйлесіп отырғанда басқалар шошып кету керек ана христианство е мыналардың ымырасы бар ғой мыналардың сөздері әртүрлі түсініктері әртүрлі бірақ ұлт үшін жасап отырған істерін қарашы деп ойлану керек қой менің дүниетанымның қағидатымның негізгі мақсаты осы э, мен бүгінгі э, бағдарламаның аясында сіздерді бір татулыққа шақырғым келеді ағалар енді э, бізде ол жеке басқа ә, тоқтар ағамызға деген реніш өкпе жоқ енді тоқтар ағамның айтып жатқан нәрсесі мынау кезінде білесіз бе мына абай жолынан кейін менің абайым деген мына агудың ә, деканы кітап жазды сол кезде көп адамдар айтты ей мұхтар әуезовтен кейін абайға қалам тарту өте ауыр емес пе деді сол кезде ол кісінің айтқаны бар уәзі ол мұхтар әуезовтің жазғаны ол өзінің абайы деді менің жазып жатқаным менің абайым менің көзқарасымдағы абай деді тура сол сияқты бұл жердегі бұл кісінің жаңағы өзінің түсінігіндегі менің қазағымның деген нәрсе бұл кісінің түсінігіндегі нәрсе иә ә, исламда қазақтың көркеюі үшін жұмыс істеп жатыр исламда да қазақтың әрбір баласы ойнастан тумаса екен деп қызмет жасап жатыр исламда да қазақтың әрбір жаңағы жағдай бары кедейіне көмектессе екен деп насихатталып жатыр исламда әрбір жаңағы ораза ұстау арқылы аштықтың қадірін сезініп аш отырғандарға көмектессін иә, аш отырғандарға көмектессін деген нәрсе насихатталып жатыр исламда да мынау э, әрбір қазақтың шаңырағында қуаныш сыйлау қарасаңыз исламда екі мереке бар айт ораза айт құрбан айт иә сол екі айтта да бірінші жасалатын нәрсе пітір садақа беру ораза айтындағы құрбан айттағы құрбандық шалу екі нәрсе осы екеуі де басқаларға қуаныш сыйлау өзінің тапқанын жапалақ қазақта айтады ғой жапалақ басып жейді қыран шашып жейді деп сол сияқты жапалақ құсап басып жойды емес қиналып отырғандарға қуаныш сыйлауды соны мереке дейді шариғатымызда исламда міне осы мерекені қазақтың әрбір шаңырағында болсын деп еңбек етіп жатыр исламда бүгінгі бағдарлама аясында көптеген ә, пікірлерді айттық ойларымызды ортаға салдық қымбатты көрермен ә, бірден ескертіп айтайық біз ә, екі сенімнің ортасында араздық іздеу емес ә, түсінісу бір ә, басқосудың ортасында ә, ислам дініндегі болып жатқан жағдаяттар және ә, тәңірлік сенімдегі болып жатқан жағдаяттарды ә, бір ә, басқосу басқосу арқылы талқылап міне мынандай мынандай нәрселерді біз айттық қымбатты көрермен адаспай ішінен керегіңізді алыңыз сондықтан да ағалар менің шақыртуымды қабыл алып бүгінгі ә, жертөлеге келгендеріңізге көп көп рахмет ә, жаман лас ойларымызды осы жердің астында қалдырайық ал жоғарыға ә, сәл бір жаңа ойлармен жаңғырып шығайық қол алысып қойсақ қол алыспаймыз енді мен дулат баласы ретінде как балдызым ретінде қолын аламын деп мен де сыйлаймын <laughs> ал енді жаңағы иә. пікірталасымыздың барлығы жаңа термин жағынан болсын ара жігін ажырату жағынан болатын болса бірігіп жасап алатын болсақ нұр үстіне нұр болар еді әрине жақсылық болар иә сөзіміздің иә. басында да біз айттық қой пайғамбарымыздың хадисімен айтылды не деді әркімге өз тілімен жеткізіңдер деді New World e, YouTube арнасына тіркеліңіздер, пікір жазыңыздар, және лайк, және дизлайк қойсаңыздар болады. Біз сіздермен қашанда біргеміз. Дәл осындай қоғамда болып жатқан екі көзқарасты бір нүктеде түйістіріп, сіздердің алдарыңызда жақсы әңгіме құру біздің мақсатымыз. Бізбен бірге болыңыздар. Келесіде кездескенше. Менің де YouTube-тағы каналыма жазылыңдар. <laughs> Рахмет, Біздің жайнамазымыз сол <laughs>